हाँ जी राजेश बाबूजी ये जो है ना क्या कहते हैं अपने यहाँ जुआरी लोग हैं ठीक है आप कितना एक्सपीरियंस है इनको सुधारने का आपने बहुत लोगों को बहुत बार कहा कि भैया ये नहीं करना चाहिए ठीक है तो आपको कैसे कैसे लोगों से सामना करना पड़ा आपका ये बताइए ऐसा है जी देखो कर्म में कहते हैं दो प्रकार के होते हैं हाँ एक कर्म जो है हमें उन्नति की तरफ ले जाता है हम्म। और एक कर्म अधोगति की तरफ ले जाता है हम्म। जो जुए का जो कर्म है हाँ। वो मनुष्य को पुरुषार्थ का संकेत अवश्य देता है हम्म। उसमें पुरुषार्थ अवश्य है मानता हूं मैं कि जो जुआरी लोग हैं पुरुषार्थ बहुत करते हैं लेकिन जो उनकी उन्नति है वह उसमें नहीं हो पाती क्योंकि जो मूलधन है उनका पैसा लगाया हुआ वो डूब जाता है और वो जल्दी ही नष्ट होने लगते हैं जल्दी अधोगति की तरफ नीचे की ओर पतन की ओर चले जाते हैं नहीं कुछ और लोग होते हैं वो कैसे मतलब कि उनकी उनकी बुद्धि कैसे खराब हो जाती है जैसे आपने लोगों शराबियों को समझाया कि नहीं पाना चाहिए तो, देखिए शराब पीना एक अलग बात है कुछ शराबियों का मैं आपको कुछ किस्सा सुनाता हूँ हाँ जी एक शराबी ने हाँ जी एक पोवा चढ़ाया <laughs> ठीक है जी और देखिए कैसे झूम रहा है वो हाँ जी उसी का मैं रोल कर रहा हूँ हाँ जी लोगों को उपदेश हेतु ठीक और उसने पवा जैसे चढ़ाया तो कैसे बोल रहा है वो शराबी लाल प्रयास पांच सौ रुपए डाल और पंजा डाल दे पंजा <laughs> ठीक ठीक पांच सौ का पंजा हो गया चलो जी और क्या क्या डालना भैया छक्के डाल ले पांच सौ के छक्के डाल ले चलो और कितने बचे हैं मेरे पैसे छह सौ और बचे हैं तो ऐसे करो भाई दो सौ और लगा दे बाकी पैसे आप दे दे बाकी पैसे आप दे दे मेरे चार सौ रुपए ठीक है जी अब उसने तीन सौ रुपए टोटल मतलब चार सौ रुपए बचा लिए हम्म, और चार सौ इसलिए बचाया क्योंकि उसने शराब के लिए उसे पैसे चाहिए सही है तो कुदरती उसका नंबर लग गया ठीक और कुदरती नंबर में से उसके कम से कम दस गुना पैसे वापिस मतलब के पड़ गए पैसे ठीक मान लो उसने दो हजार रुपए मतलब के दो हजार रुपए थे उसके दो हजार के उसके बीस हजार बन गए ठीक तो वो शराबी तो मशहूर हो गया एक तरह से और दूसरी बार उसने फिर को चढ़ाया हाँ। अब अब वो क्या कर रहा है पहले तो एक एक एक हजार के चढ़ाए थे अब कहता है लग रहे चौके पांच हजार के चौके कर दे पांच हजार के चौके कर दे जी दो हजार के एक कर दे दो हजार के जीरो कर दे एक हजार की छक्के कर दे कितने हो गए हो गए पूरे दस हजार ठीक है अब बाकी के हम अगले शो को देखेंगे बस अगले जॉब को देखेंगे हम अब देखो बीस हजार के दस हजार के उसने डाल दिए दूसरे लोगों क्या जानता जो दूसरे लोग थे जिनको नंबर नहीं आ रहा था और वो उस शराबी के पीछे पड़ गए करे शराबी का नंबर लग रहा हर बार और दूसरी बार उस शराबी के फिर नंबर लग गया तो बीस हजार के पचास हजार रुपए शराबी ने कमा लिए तो तहलका मच गया तो जो साथ साथ थोड़े थोड़े थे वो भी लगाने लग गए भी ये जो शराबी डाल रहा है वो डाल रहा है एक बार तीसरी बार वो जब शराब पी गया तो उसने कहा लगा दो सारा कुछ लगा दो आज पूरे का पूरे आठ नंबर लगा दो आज अब नंबर तो दस होते हैं दस में से उसने आठ नंबर लगा दिए अब देखा देखी मैं दूसरे लोगों ने भी लगा दिए तो आठ में से आठ के आठ फेल हो गए नंबर है उसका जो जो पैसा उसने कमाया था मूलधन समेत हम्म। उसका नष्ट हो गया, दूसरे सा, दूसरे साथ साथी में जो उसके जो दूसरे साथी थे वो भी डूब गए हैं कम से कम पचास लोगों ने उसकी देखा देखी में बिल्कुल है वो भी पैसे उन्होंने नष्ट कर दिया बिल्कुल बिल्कुल कहने का मतलब ये है कि इंसान में अपनी बुद्धि है हम्म, हम्म। है तो विवेक से काम लेना बहुत जरूरी है बिल्कुल यदि यदि उसके अन्य काम हैं हम्म। अच्छे कामों में पैसा आता है हम्म। तो उसे जुए में खेलने की जरूरत ही क्या है बिल्कुल ठीक है तो मेरा कहने का ये मतलब था कि जो ये जुआ का काम है मतलब कि लोगों को पतन की ओर लेके जाने वाला है इससे बच निकलने वाले कुछ विरले ही होते हैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद